nyine ko naruto aba yaganiriye n'umuntu nka mutabazi cyangwa se n'undi ntabwo mvuze njye ngenyine ko nimba nta sezerano yari afitanye na masharene ntabwo adeperi zamutambamira njye nifuriza papa gushaka agakora ubukwe neza ariko nkanamwifuriza gutanga indezo naho mu masharene yazanga kuzanga se masharene se ayobora igihugu masharene se niwe justice y'u rwanda hariya bintu eh. byitandukana eh. murebe icyo itegeko rivuga mhm. ko icyo kintu abantu baba basirimu basirimuke ni ukuvuga ngo njye sinshaka ko uzandebera abana nta n'ubwo uzababona none se uri itegeko wowe itegeko niryo riba ryahagati rikavuga ngo tanga indese cyangwa se umuntu njyewe nidutandukana abana nzabajyana ntuzababona cya kabiri imitungo yose nzayigumana ntayo waje wazanye eee eh, itegeko se nibyo rivuga niturebe itegeko riravuga iki mm. mashini rero niyoroshye ku bw'inyungu z'abana be mm. eh, no ku bw'inyungu z'itegeko mashini aramutse arigisunze kuko nta muntu wemerewe kubuza umubyeyi kubona abana be ntibibaho nta n'uwemerewe kubuza uwo mubyeyi kugira icyo atanga contribution ntabwo bibaho papa sharene ashake mama sharene ashake ariko abana babyaranye buri wese abagireho akise na rights uburenganzira rights njye ubu ndi kuvuga hano rights za papa sharene eh, ndabakunda abantu b'abadivorose ndabakunda abantu ba fiyeme ndabakunda abantu b'abasingomama ndabakunda ntihakagire umuntu ubazanaho iterabwoba yitwaje bibiriya ngo ntimwemere gushaka ngo sigiwe na nini na nini hari ukuntu bajya mu rusengero kuriya wari ukazanye buriya kama vanessa wasanga nawe ukagira iwawe ngo ngo ntabwo yagombye kujya kuruhimba ahubwo niwe ugomba kurujyaho cyane yesi reka ngusuhuze kandi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 eh, kuko nabo si bo rimwe na rimwe hari igihe wenda biba byahagarariye mu nzira kubera uburyo abantu babyitwayemo ku mm. buryo uburyo abantu batabereye maso mm. sinzi bagirwa nagiye muri patimosi imana yanyeretse nari bwigishe ku ituro ry'umuhanuzi eh, ndaryigisha nabateguje ko ariyo mesaje imana yampaye kandi ababwira ndigisha mwashoje gutora ariko imana inyobora yuko nindangiza kwigisha iryo jambo abantu bumva ashaka gukorera mu mavuta y'ituro ry'umuhanuzi bari buhaguruke bagafata ituro ry'umuhanuzi mm. bakaza umuhanuzi uri mu rusengero mukuru mm. akabahesha umugisha niko mm. byagenze ariko ubwo nari ndimo ndyamye mu rukerera ndimo nsenga ndasenga ndyamaho gatoya agatotsi kantwaye ngira iyerekwa mhm. imana ikunda kuvugana nanjye mu nzozi ngize iyerekwa uh, imana inyereka mu rusengero ku ntebe ya kabiri ibumoso ko haraba hari umuntu ndabwiriza ari kuvuga ati urabwiriza ibyo bintu nkumva nibyo urabwiriza ituro ry'umuhanuzi nkumva niryo ndumva iryo yishyurirwa nashaka kurikoreramo ngo mbone ariko amafaranga nayasize kuri konti mhm. mu mutima we agakomeza kuvuga ngo iyaba baduhaga amahirwe tugatanga amasheke mm. mbona n'undi mu rusengero gatanu ntabashe kubona mm. ndangije ndabwiza rero muhaguruke muzane ituro ry'umuhanuzi ubuntu bw'imana rero imana yamaye kwigisha ijambo ry'imana rwose ntabwo bushidikanywaho urusengero rwose ruhagurukira icyarimwe kandi bari barangije gutura nyine ari kwa kundi usoje kubwiriza wakabaye musoza iteraniro batonda umurongo wemana nk'iminota mirongo itatu bari kuzana ituro ry'umuhanuzi umuhanuzi abahesha umugisha asoje ndabwanda rero nanone mwihangane babwire yerekwa nagize harimo abantu bakeya ntabwo ari benshi mm. ntibashaka gutanga sheke mm. wenda yaragize ikibazo cy'uko abakristo bafata ko twabipanze Eh, ndavuga oya ntubigire ikibazo ni iyerekwa nagize barahari hmm. si ibintu mbabwiye ngo mutange sheke ahubwo ubwo nabwirizaga umutima wakomeza kuvuga ati baduhaye amahirwe tugatanga sheke hmm. wowe ubwawe wabigambiriye umutima urabyibaza ku buryo hmm. wakabaye utanga uzamura n'urutoki ukabisaba abo nibo nshaka sinshaka umuntu urabikora kuko mbivuze ni umuntu nigisha aribyo arimo yibaza wowe ndebe ku ntebe ya kabiri aho nabonye n'ubundi azamura ikiganza arahaguruka ubwo sheke yawe yandike ku mazina y'urusengero bakwereka wijyana muri sekretari eh, eh, eh. ndavuga abandi bari he undi ari he reka noneho ukambabwiza ukajyana n'ababeshyi abantu bari babiri harabura umwe wenyine navuze ngo ni bake ariko ubundi uno ndawuzi ni babiri harabura umwe wenyine ndamushaka ndamubona nk'iminota itatu ndabwira oke kadusenge imana nasoje iteraniro mbabaye ndangije tugeze muri ofisi mu gihe bari gushaka kunyakira bashyashyana batubwirije neza njye mu mutima nari mbabaye mm. imana nyereke babiri mbona umwe ubwo se imana imbwira umwe cyangwa se ubu bantu babonye ndi kuhamagara wa kabiri bagize ngo ni agatwiko bagize ngo ndi mubiki mbona haje umusore wambaye ikoboyi y'ubururu sinya nibagirwa amabara yambaye karokaro irimo oranje nyinshi yambaye supuresi nazo zirimo oranje abarinjiye arambwira umukozi w'imana atubwirije neza ati uriya muntu wa kabiri yari ngewe naramurebye nshaka nk'ijambo namubwira ngo rimurye rimurye nk'ukwezi byibuze numva ntaryo ndi bubone ndamureba mbona hano we nyitayeho ahubwo ari gukuramo sheke ya equity bank nibwo yari ikize ekwiti ari gusinya sheke mutima ni kumara wanama n'ijambo ndamubwira nawe rikamubabaza uko nanjye yambabaje mm. numva ntaryo mfite hafi yanjye ndangije ubwo nshaka kumubaza se wa musore wabitewe n'iki n'abase wa musore we kuki navuze ngo uwa kabiri ari he ntuboneke ati nge ngira ihame mu buzima bwanjye sinjye nzamura urutoki mu ruhame yaba ari icyaha watuza sinzamura nyatura mutima cyangwa gusanga ku ruhande yaba ari gutanga amafaranga sinzamura yaba ari ubwitange sinzamura mu magambo makeya sinjye nigaragaza mu ruhame ibintu byanjye byose mbikorera mu ibanga mwana niyo yaba atari ihame ufite ntabwo twari bukirane gusa nanjye ko nubaha amahame yanjye nange reka yawe mhm. kabiri sheke mbona yanditseho igihumbi cy'idolari icyo gihe no kubona bibiri nashimaga imana mbese ntabwo nari nakabonye amafaranga mm. asinye sheke y'igihumbi cy'idolari ndabona none uri n'umukire nkurikije ayo sinye ntabwo nyamenyera abakire ariko byari byambabaje buriya ubwo mu ijambo ritoya eh, nshima imana ko ntari umuhanuzi kuko mvuze ikintu imana yakimbwiye njya no kurunguruka ko cyabaye iyo kitabonetse ndababara nkashima mhm. imana ko nyine ndota bikeya <laughs> ariko byanasohora uh, ubwo najyaga mu kwa kabiri narabivuze hano kuri Yesu arakiza ndumva ariho mperuka hano navugaga uburyo mhm. kwa kabiri nagiye mu giterane muri kenya njya uh, freshimana kitengera ayoborwa na pasita uh, patrick gisore na claude icyo gihe mba ndivuga abantu bashobora abantu kubaza ababazi ndababwira ngo imana iri kumbwira uzatsinda amatora kwa munani se namuvuga biremewe umuntu yagiye mu gihugu ataha aho amenyereye ntubuze ibyemewe n'ibitemewe kuvuga mu rusengero uzatsinda amatora biremewe barambwira ati nta kibazo bamuvuga hano muri kenya burya ibintu byose ni nta kibazo yabagana umuntu bita william ruto mu mm, rusengero kuko urumva mu mitima yabo bari bafite kuvuga ngo william ruto turamukunda nk'abakirisitu ariko ntabwo azatsinda nicyo cyari kiri mu bitekerezo byanjye ndavuga oya ngewe inzozi nagize zanyemeje yuko wiriya mu rutare uzatsinda amatora umuperezida rero witwa ruto dusoza yavuze itsinda ryiwe muri kenya bazatsinda amatora ngira ngo uri mu bantu bagiye babigarukaho mm. yuko mu bantu bazatsinda amatora ruto arimo mm. hariho ibindi bintu bigeze kuba watangaza birebanye na rero udinga yuko ngo azajya hanze imbaraga kurwanya ah, abantu barambajije bati ko agiye muri mm. eh, supreme court biragenda bite ndababwira nti ijwi ry'imana rikumbwira yuko n'ubundi supreme court izatangaza yuko ruto ari utsinze icyo cyo ntacyo bihindura nimba ari gutanga umugabo simbizi ntahubwo ikintu kizabereka yuko ari njye nanavuganye n'imana eh, gutangaza ko yatsinze wenda ntibihagije hariho n'ikimenyetso kizabikurikira rero dinga bagitangaza yuko ruto yatsinze Supreme Court ikabitangaza byeruye azahita arwara ajya kwivuriza hanze azagira shoke ananirwe kwakira iyo nkuru wenda kuri eh, supureme kote yumvaga gifite icyizere ariko azanirwa kwakira nkuru bihite bimutera ibibazo by'ubuzima ajye kuvurirwa hanze y'igihugu ndumva ntabwo navuze ngo azavurwa gusa ntabwo nubwo navuze ngo azarwara gusa navuze ngo azavurirwa hanze y'igihugu ibintu byabayeho eh, nakwereka inyandiko yanditswe yasohowe n'abantu ba ye hmm. nayisomye irimo hano hmm. eh, ndaza no kuyiguha bamutumiye muri inoguresheni yo kwa ruto yavuganye na ruto kuri telefone gusa ariko yamutumiye muri inoguresheni kuko urabizi ko muri demokarasi bavuga ko ugomba kuvugisha eh, iyo watsinze uvugisha uwari uriho mukagira ibyo muganira by'uko muzahererekanya ububasha kandi ukanavugisha uwo watsinze cyangwa se uwatsinzwe akaguhamagara aguferesita buriya niwe protokole ya demokarasi so rero yavuganye na ruto kuvuga nabyo baravuganye nk'uko protocole za demokarasi bivuga ariko eh, bamubwiye kuza mu birori abashinzwe kampeni ye bandika bavuga yuko eh, atazaza kubera ko ari hanze y'igihugu ngo kuri on other concern hari konsani ya inauguration ariko ngo nzaba ndi ngo azaba ari hanze y'igihugu ari hanze y'igihugu for the other concern rero iryo jambo other concern ni rihisha ubwo burwayi no kuvurirwa hanze kandi abanyakenya basenge abakunda kenya basenge eh, ntago umumaro wa odinga warangiye muri kenya ariko ntabwo eh, akenewe cyangwa se umumaro we si uko yawugira ari perezida azawugira ari ayoboye azimiyora umoja ayoboye opozishoni ko hariya niko biyobowe haba hari abayoboye n'abari muri opozishoni wabonye ko na uhuru yidekaraye nk'uri kuri sayidi ya opozishoni uretse ko kariya ni agatwiko iriya ni icenga rya siyasa muzehe wa siyasa rwose ntiyigeze ashwana na ruto rwose n'umunsi wa rimwe ahubwo niyo kata yonyine ashobora kugira ngo rutatsinde kuko iyo aza amuri inyuma yari deputy president bari kumutora tugushimire noneho ahangaha nkavuga rero ngo uh, icyo nacyo narakivuze video ziri hanze nabivuzeho kuri cano yanjye mbwira abanyakenya ngo uh, supreme court haburaga umunsi umwe ngo itangaze iratangaza ruto nirangiza gutangaza ruto odinga arahita arwara ajye kwivuriza hanze kandi musengere adahuhukirayo kuko kenyera cyamukeneye eh, na ruto nawe nkamuha mesaje ivuga ngo nadashaka nimero yanjye ngo amuhamagare cyangwa ashaka undi dufite grace imwe ubuntu bumwe cyangwa amavuta amwe ngo yicare amubwire ngo ngira inama nk'umuntu w'imana ariko nk'umuntu imana yahaye ubwenge ndatwara nte iki gihugu niki nakitwararika Eh, mu mezi makeya imyigaragambyo izamuvumbukana imusiterese imushyire kuri puresha ariko iyo nzira yiciyemo eh, nta nubwo ari ibintu byinshi abaturage bazi ko ruto azi ibyo bashaka nk'uko bamutoye na ruto azi ko azi ibyo bashaka ariko si ko kuri natangira gushyira mu bikorwa abaturage bazavuga ati ebona eh, unayifanyaje urabikora uti ibi bintu ni ibiki so cyangwa se ama ah, ah, Ah, kwigaragambya ibyo byose ni ibintu inzozi imana igenda iduha ziba zivuga ku gihugu cya kenya ariko turifuriza kenya ibyiza turasengera kenya ruto turamukunda by'umwihariko itorero riri mu munezero n'umunyenga kubera ko Eh, ruto ni umuntu wiyamaje avuga ati babiri cyangwa batatu bazitwa itorero kandi bazasenga mu gihe odinga we yavugaga ati udutorero tw'amafuti tuzafunga so rero aho ngaho navuga ngo itorero ririshimye mm. ndetse n’ububyutse bugiye kuza muri kenya eh, kandi imana yashaka ko buza mu gihe ruto hari cyangwa se mu byo imana yahereye ruto iriya ngoma cyangwa se iriya manda ni uko yari gutegura ububyutse kandi byoroshye kuzana ububyutse mu gihe cya ruto kurenza mu gihe cya odinga byanga bikunda hari umuyobozi mu gihugu ushobora kuba burokaje ku kijyanye n'ububyutsi cyangwa se ku ububyutsi so ndumva rero ari icyo eh, navuga Hashima eh, imana yuko haje ngo mbwire abantu ruto ngo birangire bibaye ibindi eh, kuko biramvuna biramvuna mm. ni nayo mpamvu nakunda gusengera abarwayi benshi imana yambwiye ngo ndagusengera ukire ushobora no guhagarika ibindi bintu mpaka kubera ko ndabazi nimba yambwiye ko ukira nkakubwira ko ukira ukakwaka ituruka narizana ubu uri kumbona nk'iki ko nakubwiye ko ari imana ibimbwiye mba numva nshaka kugira ngo ibintu bibe kiriya bibe nk'uko wenda wavuze ibyo tura ariko nawe nimba wabwiye uti mbwiwe n'imana kukira nibishaka bifata amezi arindwi ariko um, um, umwikubeho mpaka umuntu akire nimba wabwiye abantu ngo imana imbwiye ko ibintu bimeze uku hmm. bitaza bisukuye so ndashima imana rero sinshima imana ko dinga yarwaye yaba aricyo nagakoze ngo atarwara nakagikoze uh, ariko hari igihe imana iba yabivuze kuko ari ibintu biriho kandi bitasubizwa inyuma ariko nanone impamvu ibivuga ngo abantu basenge ni uko badasenze satani yabiba odinga akagenda mu bintu bya politiki rero nta nubwo uvuga ngo uno si odinga ngo katabona umuntu usenga cyane ngo agiye ngo satani yaba atwibye oya ku gihugu ni ibindi bintu igihugu ntabwo bagitekereza nk'uko utekereza ubukirisi bwo ku ruhimbi ni ukuvuga ngo imana mu mubare w'imana no muri will of god ni uko dinga adapfira hanze y'igihugu aho yagiye kwivuriza ariko bagasenga ahubwo akagaruka ari muzima akayobora opozisiyo ari muzima bigatuma ruto nawe atirara kuko biriya bihugu niko yabikoze mm. opozisiyo ishyira pressure ku batsinze mm. bagakora neza mm. eh, hari n'ibindi bihugu nk'u rwanda rurimo tuba dukeneye opozisiyo ngo dukore neza ahubwo uko opozisiyo iza urabona nemiya ngo ngo yari kubaka anarwana inkota bivuze ngo hari ibihugu nk'ubushinwa opozisiyo ije ahubwo bisa naho birarantisa abari gukora abari kuyobora igihugu kuko bahita bajya kunetarariza ya opozisiyo ntabwo no kujya kuganira nabo ni ukunetarariza ya opozisiyo noneho ugasanga kuri icyo gihugu opozisiyo ntabwo iba ikenewe ariko hakaba n'ikindi gihugu uko opozisiyo iba ityaye ni nako bituma abari muri egizegitifu batanga umusaruro mwiza so aha rero muri kenya barakeneye odinga ari muzima bakeneye nyine ko na ruto aba yaganiriye n'umuntu nka mutabazi cyangwa se n'undi ntabwo mvuze ngewe ngenyine kuko ntabwo imana yampamagaye ngenyine mu isi yose ku bijyanye n'impano y'ubujyanama akeneye guhura n'umukozi w'imana yahaye impano y'ubwenge icya ikintu cya mbere nicyo kwifuriza rero odinga gukira nanjye ndamusengera gukira mm. n'imana ibivuga yavuga ko tumusukuriye sarakiza tv mwese mudukurikirana kuri aya matwi kandi n'abakoze amadivose n'abantu b'aba single mom bose bari bonyine bose eh, nimugire kwihuza eh, kwihuza eh, no gusenga n'ijwi ry'imana imana ibayobore urugo muzajyamo bwa kabiri rutazasambuka kuko iyo rusambutse bwa kabiri n'umutwe wawe uta cyangwa se biba bibi cyangwa se biba nabi cyangwa se kubyakira biravuna papa Charlene ngo ntabwo buzabura kuko sinzi impamvu arimo mutega iminsi ashobora kuba wenda ari guhanura we never ashobora kuba wenda ari uko azi ibya ADPR wenda ko bishobora kumutambamira ariko nimba nta sezerano yari afitanye na mama Charlene ntabwo ntabwo ADPR bavuga yuko butazaba njye wanjye ndifuriza papa Charlene gushaka akakora ubukwe neza ariko nkanamwifuriza gutanga indezo naho mama Charlene yazanga kuzanga se papa se ayobora igihugu masharine niwe justice y'u rwanda ntabwo hariya bintu byitandukana murebe icyo itegeko rivuga kuko mm-hmm. icyo kintu abantu baba basirimu basirimuke mm. ni ukuvuga ngo njye sinshaka uzandebera abana nta n'ubwo uzababona none se uri itegeko wowe itegeko niryo ribajya hagati rikavuga ngo tanga indeze cyazumva njyewe nidutandukana abana nzabajyana ntuzababona cya kabiri imitungo yose nzayigumana ntayo waje wazanye eh itegeko se nibyo rivuga niturebe itegeko riravuga iki mm. so mashini rero niyoroshye yoroshye kubw'inyungu z'abana be mm. eh, no kubw'inyungu z'itegeko mashini aramutse arigisunze mm. kuko nta muntu wemerewe kubuza umubyeyi kubona abana be ntibibaho nta n'uwemerewe kubuza uwo mubyeyi kugira icyo atanga contribution ntabwo bibaho asante rero tugushimire eh, cyane ya pote mutabazi imana mu mujinya n'uburakari mm. bumve ko batemera batahuje papa na Shake mama sharene ashake ariko abana babyaranye buri wese abagireho akise na rayitsi uburenganzira rayitsi ngibu ndi kuvuga hano rayitsi za papa sharene noneho ibyo kuvuga ngo ntashaka indezo ibyo sinzi nimba oke iyo umuntu mutari kumvikana ku bintu nka biriya ibyiza mwibanda ku itegeko rivuga kuko nyine mwe mwananiwe kuba alamiable donkoni ko bica mu nzira yo guhuza ibitekerezo babiswe na divorce hari igihe ugenda avuga ngo divorce bwumvikane mujya kwa noteri mugasinya muti twe turatandukanye nta n'ubabaza icyo mushwanyeho telefone akeneye kumenya apotre mutabazi cyangwa se afite ikindi gitekerezo runaka yaguhereza cyangwa se n'ikibazo yakubaza ni kwiherera nimero ni zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu icyenda gatanu cumi na gatatu mfite na konferanse ya season 2 ya fearless ku itariki ya mbere z'ukwa cumi hariya muri classic hotel kwinjira ni ubuntu tugasangira kofi n'ijya uzishyura ah, tukaganira ariko ku iterambere rya afurika ntabwo tuzaba tugiye kuganira ku bintu by'uducogocogo ah, ushaka ko dusenga niyo nimero ushaka gushyigikira amavuta niyo nimero eh, usanzwe nkunda mu buryo bwimbitse navuze ngo by'indani kuko <laughs> ndumva abana bawe bakeneye kugira ngo bigende neza ah, byose ibyo umutima wamuyoboraho iyo ndi kuvuga gutya mbashazi vuga ngo iby'umutima wakuyoboraho ntabivuga ngo ukire ngo ndi kubigusaba ahubwo iby’umutima umutima wakuyoboraho kumva bikurimo nta muntu ubiguhatamo ariko kumva bikurimo ko nanone sinshaka umuntu uzavuga ngo natekereje ngo kuba naguha ituro ngo nkeka ko waryanga we simbikunda ibyo bintu icyo kintu kikurimo eh, gikore cyangwa se ubaze umuntu nimba kugikora nta kibazo nimba ari n'ubyanga mm. abyange wamugezeho kandi wabimubwiye so ndumva rero aricyo navuga eh, ndabakunda abantu b'abadevose ndabakunda abantu ba fiyeme ndabakunda abantu b'abasingomama ndabakunda ntihakagire umuntu ubazanaho iterabwoba yitwaje bibiliya ngo ntimwemere gushaka ngo sigiwe na nini na nini hari ukuntu bajya mu rusengero kuriya wari ukazanye buriya kama vanessa wasanga nawe ukagira iwawe ngo ngo ntabwo yagombye kujya kuruhimba ahubwo niwe ugomba kurujyaho cyane niwe ugomba kurujyaho cyane asante asante none se kimuha amavuta kandi yatandukanye mama vanessa imana umuhuje ntabwo keretse ahubwo nimba yatakaje amavuta umuntu nakora divorce amavuta ukumva aracyari yayandi ijambo ukumva riracyamanuka mm. nimba ari ibitangaza nimba ari usengera abarwayi ukabona biracyamanuka mm. igihe itaramukuraho amavuta wamukura ku ruhimbi kabuki ese iyo mana ko iz'abandi batadivosinze yaba ariyo ihaye mavuta <laughs> irasimbutse abatadivosinze eh. amavuta yahaye mama sharene yahaye mama vanessa abo bamama waretse bagatumika bagakubita oke turagushimiye cyane apotre mutabazi namwe mwese mwabanye natwe imana ibahezagire naho utaha ntagaruka n'ubundi tuzakomeza